Mabilis ang galaw ng mundo. Mabilis ang scroll. Mabilis magsawa sa kung ano ang uso. Mabilis uminit ang ulo. Paano natin mailalarawan na si Jesus ay higit pa sa lahat ng ingay na pumapalibot sa ating buhay? Larawan. Mga larawan. Ang Yan si Jesus campaign ay dinisenyo upang maipakita sa mga larawan ang katotohanan na si Jesus ay kasama natin sa bawat araw. Alam niya, dama niya, sa trabaho, hinagpis, pagsubok, nandyan si Jesus nakaalalay, nakaantabay.